Jesús, com vulgueu. Sí, com vulgueu, comenceu de llarg. Per aquí? Se sent així, no? Potser no cal tampoc. No, però... Si no se sentirà, si no se sentirà, si no se sentirà malament. Bueno, doncs poca cosa més a dir. Estem aquí doncs, una, una reunió per, per, per recolzar la plataforma de Tot Pujades, que fer palès, i per això estem aquí en persona avui per personificar-ho i per, i per dir-ho, i bueno, per, per, per mostrar la nostra queixa absoluta versus aquest eh, moment i generalitat, perquè al final ja ens actua muntant un de l'altre, no? estem parlant de, de Barcelona, la, la, la Smart City, no? la ciutat del futur, una, una, una ciutat que va evolucionant eh, tecnològicament i que té uns habitants pues, cada dia més pobres, que cada dia tenen més pujades en, en l'aigua, en la llum, en si i ara a més a més pues, pues, en el transport públic. No? Nosaltres creiem totalment que, que això passa per, perquè, doncs, perquè, perquè baixi aquesta tarifa, aquest, aquest preu de, de, de, de la T10 i, i bueno, estic aquí en recolzament absolut amb,